狼殿調べの物資お願いしでは物資だあいにくとまともじゃないんでな竜がいごときで死にはせん やはり重いようじゃうんたとえ源一郎が俺とど芦名の国長くはなさそうだのしてもう一つの任は城の蛇谷の側が黒笠で騒がしいようじゃならば次はそちらよだが最新にな黒笠の無地な生中にはやれぬぞ ネズミを飼ったようじゃなああやはりお主には人斬りの才があるよし褒美じゃ取っておけこれは芦名流じゃ流派というても堅苦しい決まり事などないただ戦に勝つその一時を至上とする剣よ ネズミ狩りに何よりお主の戦に役立てるがいい。 方なかろうてアシナは今や存亡の危機なりふりなど構っておれぬでなじゃがええちゃんとせえちゃんとそんな風では巻き込まれちまうぞ一度これば敵味方の別などなかろうでな

金剛山の仙法寺お問いお方がそこにおわすさあお前さんも拝んでみありがたやありがたや。 太郎兵に鎧を着せたそうじゃなあああやつめぐずりおってなまったく難儀な仕事じゃっただがその会はあったのではないかあの巨体と合力に加え今や刃も通さぬのじゃからなまあその通りじゃな無理くり着せているからの何かあれば鎧はすぐに剥がれっちまうさ 汚れとさ死者いずこ 黒言ですねエマ殿分かっています源一郎殿がお待ちなのでしょう天守の上階に戻ります狼よあの時吹いてくれた足の羽笛じゃこたびはそなたが音を頼りにきっと参れ皆の衆 分かっておるな来るべきは芦名存亡の戦一心様そして芦名の民のために命を捨てて参ろうぞ我らこそ芦名不当の芦名衆よおう芦名のために なこの城の侍じゃないみたいだな忍びそれもかなりの手だれと見たおう <laughs> やっぱりかだったらよこの辺りの侍どもを黙らせちゃくれねえかいちと下手こいちまってなしつこく追われて参ってるんだまったく芦名の真面目侍どもめ 俺なんか追っかけてる場合じゃないだろうによ んな相当の手だれなんだな助かったぜ約束の礼だ受け取ってくんなじゃあな旦那縁があればまた会おうぜ